Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Buenas noches amigos de Bogotá Travel Guide Hoy nos encontramos en la zona M de Bogotá, en la Macarena. Estamos con Diego Cárdenas. Bienvenido a Bogotá Travel Guide. Él es el gerente del restaurante La Juguetería. Diego, cuéntanos acerca de la juguetería. Bueno, eh, la juguetería es un restaurante que nace a partir de su dueño, se llama Andrés Fernández sí. y es un restaurante temático, nuestra especialidad es parrilla, nosotros manejamos carnes de res, pollo, cerdo y pescado es, la comida es excelente, es muy buena, pero digamos que eh, lo que buscamos es eso, la vivencia de las personas, que vengan y disfruten de, un escenario muy particular, único en Bogotá, en donde va a tener recuerdos, cosas que de pequeño muy seguramente va a encontrar acá. Y va a recordar. Y va a recordar. hay que resaltar también, si van a venir a la juguetería, no dejen de probar el lomo al trapo es un lomo que va parrillado, se trabaja con un lienzo en donde va envuelto eh, el lomo. Este lienzo ha sido debidamente tratado con con vinos y con unos aderezos. Es uno de nuestros platos estrella. La gente si viene a la coquetería pruebe el lomo al trapo o pruebe también el capitán jado, que es es un pescado que viene envuelto en hoja de plátano. Entonces te puedes pues eh, verificar. La experiencia es espectacular con estos platos que son muy representativos. Créeme que la gente queda muy, muy enamorada del sitio porque es algo bien particular. Además que va muy acorde a la temática del sitio. Entonces, como te digo, la gente acá, preocúpese nomás por el regalo, que aquí hasta le cantamos el cumpleaños. Ah, espectacular. Diego, recuérdanos la juguetería, ¿dónde está ubicada? Sí, mira, eh, la juguetería está ubicada en el barrio La Macarena, específicamente la dirección es calle 27, número 4A03. Ok, Diego, muchas gracias. No, gracias Muy amable. Recuerden la juguetería recomendada de Bogotá, Travel Guide.